شو نعمل كيف بدنا نساعده جيب مي لا كثير بيسألوا ومين خبر الشيلان ما عاد اقدر ليش هون كل وردة إلا ريحة شكل؟ كانت أمي مرات تحكي لي قصص أبطال روايح امم يعني كيف؟ يعني تحكي لي عن ريحة الجبنة اللي خلت صاحب البيت يصيد الفارة <laughs> وريحة سندويشة الزعتر اللي فيقت الولد الصغير ليروح على مدرسته <laughs> لا وكمان ريحة المشموش اللي خبرت بنوتة صغيرة انه اجى الصيف بس ما حكيت لك ستي عن ريحة بتقتل؟ ريحة غاز السارين يلي ضربونا فيها كانت ريحته حلوة ما بتضايق لهيك ما قدرنا نستوعب انه اللي عم بيصير فينا كان مذبحة مقصودة هذا جزدان أبي بحمله معي دائما كنا أنا وياه دائما نضحك لما نشوف قديش بنشبه بعض كان مهموم دائما وعم يحاول يوفر لنا أحسن عيشة وما ينقص علينا شيء مع إنه الموضوع ما كان سهل عليه بس كنا على طول نحس بالحب تبعه لما كبرت شوي وصاروا تياب أمي يجوا على قدي حسيتها بتسنت لي كتير بيعني لي إنه نكون بنشبههم مرقوا 8 سنين ولهلأ ما بنعرف كيف لازم نقضي هذا اليوم وهي إن ما جرى في الغوطة الشرقية وعلى جبهة جوبر تم قصف عين ترمى بالأسلحة الكيماوية تنبهنا للعمل مبكرا والحمد لله قمنا برفع الجاهزية والعمل على هلا بهداك اليوم الساعة 2 ونص ندق الباب بقوة واجانا خبر انه انضرب كيماوي وفي اصابات كثير كثيره عم تجي على النقط الطبيه الضربه كانت مضروبه بزملكا وعين ترما والاصابات عم توصل لدوما نزلنا للنقطة الطبية إصابات مملية الأرض والتخوت وكذا بباب النقطة كان عم يستخدموا كأول أول إجراء بالإسعاف بإصابات الكيماوي هي هي رش المرضى بالمي كرمال آثار المواد الكيميائية فكانوا الأطباء يعني والمسعفين بعد ما يتم آه، رش المصابين بالمياه يحقنوهم بابر الاتروبين يعملوا انعاش يعني ما في كان منفسات بهي النقاط اللي هي غير مهيئه وغير مجهزه يعني الكادر الطبي يعني كان في حالات الطبيب بيوقف يوقف عاجز قدامه عشرات ما يعرف مين يبلش بمين يعني ما بيعرف مين يعطي الأولوية هل يعطيها هي لهذا الطفل ولا لهي الأم ولا لهي الصبية ولا لهذا الشاب ولا لهذا الاختيار ولا كيف هي هي من ناحية العاطفة من ناحية الطبية كمان ما فيك تلحق تشخص ومين له الأولوية الطبيب يعني شاف ثلاث حالات بين ايديه فوران يمسك الاول ليعاينه يلاقي الثاني بلش يلفظ انفاسه يروح عند الثاني يلاقي الثالث نفس الامر فالثلاثه يتوفوا غاز السارين بس بشل الجهاز العصبي خلينا نقول انا تاثري الشخصي فيه كان يعني شم ريحه المصابين ايه ميز هي الريحه انه في في شيء في شيء من من هذيك الريحه اللي اللي يعني حسيتها هي قريبه للمسيل للدموع بس هي كان تاثيرها اكبر الريحه انا اللي كانت عم عم تطلع من المصابين هي خليط روائح ما فيني ميز بالضبط كيف هي الريحه هل يعني تحسي هاي الريحه بتجرح الحلق بس انا اتذكر يعني كيف كانت هاي الريحه او شو ريحتها ما ما بقدر اوصف صراحه سمعت من الناس انه انه الريحه بتبلش كريحه هيك حلو يعني أنا بس احتكاكي مع المرضى أنا ضليت مريض أسبوعين بعد ما خلصنا يوم الإسعاف هذا هوا الشام كان مسموم يعني كان سهل كتير تختنق انت وبعيد ما عرفنا نحن بهداك الوقت اذا اختنقنا لانه نحن ادركنا انه هاي الجريمه صارت قريب منا بالغوطه اللي بتبعد بس كم كيلومتر ولا لانه عن جد كان الهوا متسمم بالكيماوي وبالاذى بس اللي نحن بنعرفه ومتذكرينه كتير منيح انه كان التنفس كتير صعب بهديك الفتره لدرجه انه اختي اللي كان معي ربو اجتها نوبه بهداك الوقت بآمن هلا أنا بالحالة النفسية اللي بتصير جسدية بس كمان بآمن أكتر إنه اللي صار بتاريخ 21 آب 2013 شي كتير كبير ما بيحمله العقل بالوقت اللي كانوا أهل الغوطة عم بيناموا هن وخايفين من هجمة كيماوي جديدة كنا نحن كمان بالشام عايشين برعب موازي لهذا الشيء بسبب كل شيء كنا عم نتهدد فيه من خطوط أوباما الحمراء وغيرها هلأ نحن صح لا انضربنا ولا انعادت هديك الضربة بس هديك الساعات كانت أصعب شيء مر علينا وأقسى شيء وهديك اللحظة عن جد غيرتنا نحن للأبد نحن كنا عايشين بالخطيب منطقة قريبة كتير على الغوطة بالوقت اللي انقطع النفس عن الغوطة كنا نحن عم نحاول نشم هوا طبيعي بس للأسف الهوا كان مليان موت وظلم وعبس أخذت آه، مهمة مساعدة المسعفين على نقل المرضى بين النقاط يعني استلام المرضى اللي, اللي عم تجي من الغوطة وتوزيعها على النقاط من من الغوطة للنقطة الإسعاف الأولية اللي هي نقطة واحد للنقطة الثانية اللي فتحوها بعد وقت قصير لاستيعاب هي الأعداد واللي هي كانت مدرسة فكان في احتكاك كثير كبير بيني وبين المرضى يعني نحمل المرضى نوصلهم للنقاط الإسعاف فكانت المدرسة هي هي غير مهيئة لتكون يعني مكان للإسعاف أو كمشفى أو كنقطة طبية مجهزة بأجهزة كانت المشفى هي الخيار الأفضل بالنسبة للمساحة اللي ممكن تستوعب هذا العدد الهائل من المصابين بالإضافة لمصادر المياه اللي هي كانت عبارة عن صهاريج لغسل المصابين بالمياه قبل ما يدخلوا للمعاينه فكان يعني الضغط جدا كبير اعداد جدا ضخمه يعني تم انقاذ اللي تم انقاذه في في ناس استشهدت باعداد كبيره يعني انا بذكر بهي النقطه بالمدرسه يعني بهالثلاث ساعات او اربع ساعات اللي قعدناهم بالاسعاف اكثر من 100 شهيد بهي النقطه لحالها يعني فورا نحن مثل ما بتعرفوا نظام المدارس بسوريا في في ستيج في مسرح بكل مدرسه فكان الشهداء دائم يعني فورا اللي بيستشهد خلاص بدك تفضي مكان للمصابين اللي عم يجوا فورا يتم نقلهم لهذا ال stage هذا ال stage بعد بساعه بساعتين امتلأ ما بقى في مكان صرنا نحط جنب ال stage كذا في ناس عم تجي مثلا آه، طفله بدون اهلها ما بتعرف اهلها باي نقطه راحوا هل هن اسعفوا هل هن لم يسعفوا ناس مثلا ام مثلا وصلت عن نقطه ما بتعرف شيء عن عن اولادها عن عائلتها نفس الشيء لباقي الناس الوضع جدا جدا صعب شيء جديد ما مارين فيه ابدا نظام الأسد يلي تهرب كذا مرة من مسؤوليته عن الجريمة ويلي لاحقا في منظمات أثبتت تورطه بالسلاح الكيماوي بأماكن ثانيه ضل عم يستخدم سرديته المضادة بالأفلام والدراما ليدافع عن حاله واستغل أدواته الإنتاجية بدعم من روسيا ليثبت إنه مجزرة الكيماوي عبارة عن تمثيلية مثل المسلسل اللي طلعت فيه أمل عرفة واستهزأت فيه بوقاحة على مأساتنا كأنه موت أهلي مو حقيقي وموت أكثر من 1400 إنسان بهي المنطقة يلي اختنقوا بدون صوت مو حقيقي وكأنه آثار الغاز يلي لهلأ معبي المكان مو حقيقية كأنه الزبد والرشفة والنفضة كلها هي مشاهد عم بيحاول النظام يقنع العالم بعدم وجودها اللي معلق بذاكرتي أكثر شيء هو هو شكل المصابين هلا ما في ولا مصاب اجى وحكى يعني يعني كان كله هلع يعني يا اللي صحيان عم يعيط ويبكي ويسال عن اقربائه او هيك عم يعني عم يكون بحاله آه، اختلاجات او كذا يعني ما كان في حدا عم يجي يوصف هو ما له اصابه بارده حتى يجي ويوصف شو صار معه هلا آه، بعد الضربه يعني ثاني يوم وبعد بعد ما دفنت الشهداء وحتى يعني ترقمت الشهداء لأنه في ناس كان كثير ما معروف هويتها من وين طبي أنا شفت كثير أطباء انهاروا ما بعد يعني بعد ما خلصوا الإسعاف والكذا وتم فرز الشهداء على جنب الإصابات على جنب فهن بعد هالأربع ساعات من الضغط الشديد والحالات اللي شافوها والناس اللي تموت بين إيديهم كان في يعني كثير أطباء ومسعفين يعني فاتوا بصدمة يعني إنه إنه انه هذا الشيء يعني ما صاير قبل ولا ولا هن يعني يعني ما لهم مصدقين انه هذا الشيء صار وكيف الاعداد الكبيره وكيف انهم هن عملوا اقصى اقصى طاقتهم وما قدروا يعني يسيطروا على الوضع وهو يعني علميا يعني ومنطقيا وحتى ك ك كادوات متوفره ما فيك تسيطري على على هذا الشيء بقدر بقدر اللي قدروا هن يساووا يعني ما في شيء يتساوى اكثر من اللي من اللي هن عملوه في مرة مثلا حكوا انه انه اليوم احتمال مثلا ينضرب الساعة 12 كيما صدقا صدقا انه ما في عيلة تنام بكل الغوطة ومشان ما ننسى الشهداء ونفرط بدمهم قدمت ثلاث منظمات يلي هن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة من أجل مجتمع مفتوح قدموا وثائق بالدين النظام السوري بمحاكم ألمانيا وفرنسا فيديوهات وتقارير مصورة وغيره وغيراته بمحاولات مستمرة لتحقيق العدالة برداء قانوني هي ما كانت المرة الوحيدة اللي بيستعمل فيها النظام سلاح محرم دوليا بس يلي صار بالغوطة هو أضخم مجزرة يلي عاشها يا أما تهجر يا أما استشهد يا اضطر يبقى ساكت ومتروك بعد ما صارت الغوطة بإيد النظام <laughs> ومن الملفت انه اللجنة الدولية اللي كانت مسؤولة عن التأكد من استخدام الكيماوي بالغوطة تحفظت عن ذكر مين المسبب قال يعني ما حدا بيعرف الجريمة تزامنت مع سنوية تصريح أوباما بأنه استخدام الكيماوي هو خط أحمر بعدها بلش الناس تتوقع توجيه ضربة عسكرية ضد النظام لكن بعد حوالي 20 يوم أعلن النظام عن رغبته بالانضمام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ليتوضح أنه كان الانضمام وسيلة ليتهرب من ضربة أمريكا بغطاء روسي واتفاق مشترك بينهم حس ماما وبابا عم يستنونا نعمل شيء لحتى ما حدا ينظلم مثل ما انظلموا وما يروح دمهم على الفاضي وحتى التاريخ يعرف الحقيقة مننا نحن يلي عشناها مو من وثائق بصينا شعبان وقت كانت دول العالم عم تندد وتدين المجزرة وتناشد لكشف الحقيقة مع غياب فعل العدالة كان الشعب السوري هو الحقيقة الوحيدة لما كانت شوارعنا عبيانة مظاهرات غاضبة لتغيث اختناق الغوطة هو شريط بيمرق قدامي يعني بتذكره بتفاصيله خلينا نقول يعني شكل يعني المسعفين الاطباء وجوههم يعني وجوه الناس المصابين اللي عم تبكي اللي اللي عم تختلج اللي اللي عم تسال عن اقربائها اللي عم تسال يعني مصابه مثلا ابني وين زوجي وين عائلتي وين الدكاتره و... و... وعدم قدرتهم ي... يقدروا يشخص انا بدي بلش بهذا المريض ولا هاد ولا هاد ومتلاتب ثلاثه مثلا يتوفوا كان الجميع غاضبين بالكاد يتمالكون انفسهم قبل ان ينهاروا بالبكاء كلما فشلوا في العثور على احبتهم في الردهات بين المصابين والشهداء او في قوائم الاسماء التي تمكن الاداريون من تسجيلها حال المصابين ليس بافضل كثيرا خاصه الاطفال بمجرد التوجه بكلمه للطفل يقلب شفتيه الصغيرتين ويحاول كبت صوت بكائه وكأننا سنعاقبه إن جاهر بقهره ولعن العالم بمن فيه يبدأ بالسؤال عن والديه ولا أحد يملك الجواب لا أحد يقوى على الجواب لا أحد أصلا يستوعب كل ما يحصل فعلا هذه بلاد العجائب والصدف التي لا يفترض أن تحصل بشكل متواتر وتنقل إلى اعتياد المشكلة ليست في أننا لم نستطع تأمين نقاط طبية خاصة بمصابي الكيماوي فقط، بل في قناعاتنا واعتيادنا على أن كل شيء أصبح ممكنا، وأن السبيل الوحيد لمواجهته ولو نسبيا هو في الاستعداد له، الاستعداد للقصف، الاستعداد للجوع، الاستعداد للكيماوي، هذا أقصى ما يمكن أن نفعله. لما نجينا بأجسادنا نجت معنا أفكارنا وذكرياتنا وهتافات السوريين لغاية الغوطة كرمالنا وكرمال كل يلي راحوا عم نستمر ليبقى صوتنا لسه موجود